fose un pegamento, pois, o que fan é pegar todo, toda a entretapa, que sería esta. Entón, para despegar a entretapa, utilizamos unha espátula. E por que non utilizamos outro tipo de cousa, no, fumador? Por que non utilizamos plástico ou cartoso? Tóxico. Por, exactamente. Hostia, un churro. Ah, Ricorme che avrei la spalla. a espalda. come posso ruotare. Alessio che errore, no, non sto sentendo No, no, no, no, no, no, no, no, por favor. cría de obreira, sí, se fose de zanga non sobresaldería como este. ¿Ves? Sí. Non ves aquí as larvas? As larvas, si. sí, Sí. Ah, mas ah, non, te, se non des medo, Ojalá che pique. Somos cajicas, Pero eh? que non nos van a picar porque temos este traxe. Xa. De todos modos, eh, se si tocamos... Ai, profe, perdón. No, no, no, estou, estou grabando para a compañeira. Pasa xa, pasa xa. Bueno, a ver, vedes a ver, non vedes aí... Non, no. xa, xa. Se tocamos cos guantes non podemos aplastar. Xa vou eu por alú, xa vou eu por alá. Mm. A ver, ven las larvas ou non? Aí no ah, fondo da celda un, un